nishamtumia gari kiongozi fulani hivi ngambia siku fulani ndio tuje ofisini kwako na tutafunga ndoa. Yaani Tanzania nzima alikuwa anasubiri ndoa yangu. Naandaa kila kitu kimwisho siku mtu kanisani ajitokea. Alafu bwana Eh. Kazi yangu utaifanya lini wewe jamaa? Yaani kazi niliyokupa naona ufanye kabisa. Sasa wewe mwanamke mimi nakupenda wewe. <laughs> Unaonaga kama mimi masiala. Yaani kuna siku nimeona sijui nani yule tu anafanya kwangu yani ya ndoa sijui nini. Ah, ni siku nyingine tena nzuri kabisa ya kupata majibu ya maswali ambayo wewe umekuwa ukijiuliza.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 Hakuna stress. Ha, ah, stress zipo zake za kawaida, sio zile za kuumiza kichwa sana mpaka ukonde uishe uchakae, hapana. Kuna vitu vingi, ila niende moja kwa moja kwenye point. Hmm. Tulikuwa tunasubiri ndoa. Yaani so ulikuwa so yani yani Tanzania nzima na isaidi viongozi na kwa sababu nishamtumia gari kiongozi fulani hivi ngambia siku fulani ndio tuje ofisini kwako tutafunga ndoa. Yaani Tanzania nzima alikuwa anasubiri ndoa yangu, lakini mm. mwisho siku haujui kilichotokea au unajua, kwa sababu unapoweka sasa mimi mwenyewe unaniacha. Ah, kwanza mimi ninachojua ndoa ni mipango ya Mungu. Mm. Umeelewa? Mimi naweza kataka mimi niolewe na mtu fulani lakini mwisho wa siku ika nadhani I think uh, kuna watu wengine wanaandaa kila kitu lakini mwisho wa siku mtu kanisani hajatokea. Hiyo inatokeaga, si ndio? Inawahi kutokea hata sehemu moja naifahamu. Yeah. So mimi naamini kabisa ndoa ni mpango ya Mungu. Mm. Umeelewa? So kwa ile ndoa ilitaka kudhaminiwa na kampuni fulani mm. ambapo walibeba kila kitu ndoa Mlimani City. Nadhani nakumbuka nilisema Mlimani City. Mm. Na ndoa Mlimani City si mchezo na hiyo kampuni ilikuwa ni kubwa. So tukajua kama mimi na mume wangu asema hapa japokuwa ndani ya mapenzi yetu serious lakini tutapata na kitu. Sisi ni vijana tunatafuta. Umeelewa? Kwa siku ya harusi kungekuwa na makampuni, mashirika, watu mbalimbali. So tulikuwa tunaamini kutokana mimi kwa jina langu na lile bango langu na Bravo kwa jinsi ya utashi wake tungeweza kupata hata uambasada umeelewa wa makampuni tofauti tofauti. So walivyosema imeshindikana, walitu disappoint sana. Mli, mlihoji nini kinafanya ishindikane? Ah, sikikuwa tujapata majibu majibu kwa mimi lakini mwisho tukaona tunatumika. Mm. Umeelewa? Mm. kifanya mwisho kabisa baada ya siku lalamika kwa sababu mimi tayari nishachangisha michango, sio nini, yani kila kitu kila kitu kwa hiyo anisamehe sana, nimenunua kila kitu kuhusu naneo, kuhusu masuala yangu ya harusi. Lakini mwisho wa siku wakatuita wanatuoji, tukao tunatumika. Mwisho wa siku wanambia wao oh, tunafanya shughuli ya milioni tano pale pale kwenye sehemu ile. Yaani sija sije kuelewa kuanzia kwenye kuchangisha michango. Nakumbuka ulinitumia kadi. Na hujanichangia. Ungenichangia tu waondoke bila kunchangia Wewe changa tu hata <laughs> na changa na umeshasema ndoa haipo unachangaje? <laughs> Utachanga ndoa ijayo, ndoa ijayo. Sawa. Mm. Kwa sababu ulipotuma ukatoa ile ile tarehe na deadline nikasema yeah. baby nai bwana huyu mimi nitajitahidi. Mm. Kipindi kile sikuwa vizuri kiukweli, mm. uchumi. Mm. Nikasema nitajitahidi mm. lakini ilipokaribia nikawa nikikupigia unasema uko busy na ulikuwa hauniambii ukweli yeah. nini kinaendelea. Na nikikuwa kwa nipigia sana simu. Na kwa nini ulikuwa uniambii ukweli? Kuna vitu vingine sikufichi. Naona kwa, kwanza naona sana haya. Kuna watu mm. wengine nakuwa nikiona na wakimbia. Umeelewa utale mtu pesa zao wengine watu 70, wengine mtu laki ndio hivyo umeelewa. Mm. Kiukweli wamenidisappoint sana na kukata tamaa. Kiukweli nimekata tamaa. Na naona na haya kabisa. Naona naona haibu. Umeelewa? So mtu anakuahidi kitu afu hawezi kufanya. Afu anakuaminisha kabisa yes, mnakada vikao yes unakuwa tayari unaamini ukiangalia ni kampuni kubwa umeelewa mwisho siku wanakuja wana kuambia oh mambo yani hapo sasa baada ya muda kupita sasa labda ushapita mwezi si miezi miwili ndo mnaitwa oh ile issue hivi yani tutaifanya milioni tano pale pale ambapo mnafanya ile issue yani nothing ulikata tamaa ya nini nimekata tamaa kwa sababu tayari familia yangu ilikuwa najua Umeelewa? Ndugu zangu walikuwa wanajua kama kuna ndoa. Ndugu walikuwa wanajua, marafiki walikuwa wanajua kama kuna ndoa. Umeelewa? Na mimi sinaga jambo dogo zao unanijua. Sinaga jambo dogo. So mwisho siku ile kitu tulivyo bounce nime disappoint sana. Nikasema why? Tamaa uliyokata ni tamaa ya kuolewa au tamaa ya kufunga ile ndoa ambayo hiyo ambayo iliyokuwepo au tamaa ulikata kwenye engo gani au tamaa ya maisha? Nikwambie kitu. Mm. Mimi pamoja na Bravo tulidisappoint sana. Mm. Mnaelewa Mlava kahu. Nyie ndio mlio disappoint au mlio kuwa disappointed? Sisi ndio yani wale baada ya kufanya kuahirisha kila kitu. Mm. Alafu tayari mfano mimi tayari nishachangisha hadi michango. Umeelewa? Mm. Mwisho wa siku kule tunaambiwa imeshindikana. Mm. Mnaelewa? Mm. Bravo alikuwa analia kivyake na mimi nilikuwa nalia kivyangu. Mnaelewa? Akiwa kwake wewe ukiwa kwako. Yeah. Mm -hmm. Eh, lakini sio kama mapenzi yalikatika. Mm. Mapenzi yalikuwepo, lakini sasa hivi naona kama nimeachwa kisa nimeachika I don't know sijui kwa kweli ni dalili zipi zinakufanya uone sasa kama mwanamume akupigia simu wiki mbili nipo yo, mimi amenifollow naona kabisa pale naumwa na natuma posti na lazima aone akujali akupigie simu kuna nini tena unahisi nini kinasababisha ah, sijui yeye kwa kimi sababu nilikuwa mheshimu nampenda na nilikuwa nijadi kadri ya uwezo wangu mm. kufanya kuwa awe na furaha, lakini I don't know, mimi ni mtu mzima. Maybe kaona mapenzi na mtu mzima mwenzangu hivi. Kwa nini sasa ushua kijana mwenzangu? I don't know, sijui. Sijamuona kweli sasa hivi na wiki. Ni vitu gani ambavyo mlikuwa mnapokuwa karibu baada ya kutokea kwa tukio hilo la ndoa kushindikana kufanyika? Mm, mm. Vitu gani ambavyo yeye alikuwa akiviongea au mlikuwa mkivijadili sana kwa pamoja kwa kweli hauna. Mimi nimeshangaa tu. Mm. Bravo ni mwanamume mzuri sana. Mm. Amenielewa. Nimeelewa sana lakini nimeshaka kanikatia line. Mawasiliano. Yeah. Wewe ukimtafuta? Ah, apokee simu yangu. Mm. Yeah. Apokee simu. Sasa mpaka wiki nzima sasa kuna mapenzi ndio game? Ni wiki moja, muda mchache sana. Kwa nini apokee simu yangu? Sasa hapo pengine labda na dharura. Kwa hiyo anyway, juu. Unajua nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Mm. Bradford mdogo, mimi ni mkubwa. Mm. Afu mimi mimi na maisha yangu. Umeelewa? Kuishi na watu watu kama sisi unahitaji sana akili. Mm. Umeelewa? Kwa sababu mimi nilipo sasa kuumizwa. So uh, hivyo I don't wajua kwa kuishi na mwanamke ambaye kidogo ame ana kijipato chake hata kama ni kidogo amekuzidi ni kazi sana. Unamaanisha? Namaanisha hivi. Mimi hapa sasa hivi nilipo siwezi siwezi kuanza mapenzi ukaniumiza, sijui nampigia simu apokee, hapana. Hapa mimi sasa hivi nachokiwaza saluni yangu maskini haina wateja, nifanyie kuwa na wateja. Mm. Ndio nachokiwaza. Hii biashara maskini ya Mungu, nifanyeje niongeze biashara nyingine? Ndio nachokiwaza. Mwanamume wangu mimi anatakiwa awe faraja kwangu na kuni na kuni, na, na kuni ku, hata kama hana pesa kuni support kwa njia ya mawazo au vitendo kwa ajili ya mimi kuweza kukua. Lakini so umenunia umekasikia no hapana hata kama hana pesa hata kama hana pesa lakini awe na mawazo uwe pesa una pesa una mawazo sawa nini kumbe bravo hana vyote da <laughs> hapana bravo ana, ana, ana mishemishe zake mm. yeah. ila tu kuna vitu ambavyo tunakosana mm. kama uvumilivu umenelewa hivyo lakini sio kama Haiti hana vyote sio ana biashara zake amepanga nyumba mm. yeah. mlikuwa mlikuwa mmefanya taratibu zote za ndoa mpaka mnatoa taarifa mnatuma kadi za michango mm -hmm. na mm-hmm. kila kitu mm -hmm. ina maana jambo lilikuwa limefika kwa wazazi jambo lilifika kwa wazazi kalivaisha pete kabisa hapa uh, pete iko wapi ile eh, nimevua kwa nini sasa wiki nzima sasa morning navaa pete nini sasa ndio Mhm. Mm. Mhm. Mm yeah, kama nilivyokuambia. Lilikuwa kwa wazazi. Huko kwa wazazi mmemalizaje? Ah. Yana mimi yani kama nilivyokuambia mpaka sasa nimechanganyikiwa. Mamangu anaamini kuna ndoa. Mm. Familia yake na mimi kuna ndoa, mm. lakini mpaka sasa naona hamna ndoa. Na yeye anaamini nini? Hamna ndoa pia naamini. Kwa hiyo wote mnaamini hakuna ndoa. Hakuna ndoa. Ndoa ni majaliwa, haijapangwa. Mhm. Yeah. Lakini maisha yanaweza yakaendelea. Maisha mimi na Bravo. Mm. Sijui kweli kwa sababu mpaka sasa hivi nahisi kama nimeachwa yeah. mm -hmm. napata, napata wazo moja hivi nimeachika hivi yenyewe mku... nimeachika nimeachika jama ndo mimi nimeachika nimeachika mwenzenu ndo mimi ndugu yangu nimeachwa lakini bila kutambuliwa nyimbo gani ambayo inanifaa kuimba ya kunibembeleza ya kukubembeleza kwa kuachwa <laughs> kwa kuacha au ile kuachwa kuachwa kuachwa ni shughuli pevu kuachwa ni shughuli pevu mbaya <laughs> zaidi <laughs> afu unaimba vizuri eh? uko vizuri hata kwenye kuimba yeah. na kazi zako zinaendaje sasa hivi sasa ah, kazi zangu mimi yake Mungu mimi fresh tu unakumbuka kuna kipindi ambacho tulikuja mm. last time kwenye interview yeah na brother mmoja yule ambaye alikuwa anatokea Mtwara kule. Oh, yule mwenye ndevu ndevu hivi. Kumbe unamkumbuka <laughs> vizuri. Jamani yupo. Ukasema utaki wa watu wa, wa, wa Makonde. Yeah, nilisema. Mm. Mm, yupo. Ananipigiaga sana. Eh, ananipiga kuhusu mimi? Ndio. Aoni si shida zote za, za mitandaoni, si vya pete aoni. Aliona na siku ya siku alinipigia akawa ananiulizaje. Mm nime, nilisikia kuna ndoa, mbona sijawahi kuiona hiyo ndoa? Au walifunga kimya kimya? Alikuwa anataka kumleta mchele nini? Hapo sijajua kiukweli sijajua. Mm. Kwa hiyo akawa anauliza kwamba au alifunga kimya kimya mm. na mimi mwenyewe nikawa najiuliza au baby naye alichange gear angani akaamua ndoa isiyo public akafunga kimya kimya. Ndio maana swala la kwanza nikauliza nini ambacho kinaendelea kwenye ndoa. Hamna ndoa. Hamna sherehe wala hamna ndoa wala hakuna harusi na michango imeliwa na michango kiukweli sio kama imeliwa tulinunua vifaa mm. yeah, nunua vifaa shela unajua shela ni bei kubwa mm. nishanunua kila kitu nywele mm. kwenye sherehe pa sio shela tununua magoni haya mm. sherehe la sherehe mm. ili shela la, la kanisani mm. nikanunua gauni lingine la kuingilia ukumbini mm. nikanunua gauni lingine la zawadi umeona mambo amejitabiria mambo mazuri alafu ijao say nilumia sana sikufishi yani mpaka leo inaniuma yani naongea hivi lakini kuna watu wengine nikiwaangalia nikiona nini yaani nakosa majibu niwaambieje waelezeje na maana kuna siku nitaka tu nini kuna siku nikasema nataka tu nifanye press ili kila mtu ajue kwa nini nilitokea hivi kwa nini hivyo lakini kuna watu wameniambia kuna maisha baada ya haya wewe sasa umeingia kwenye masuala ya muziki unaweza ukaiburu hiyo nani hiyo issue hiyo kampuni mwisho siku ukashindwa kupeleka ngoma zako hivi kwa hiyo maisha tuendelee Yeah, basi nilisikiliza. Inawezekana na wewe pia uliwahi kuwakosea pengine fikiri hivyo? No. Kabisa. Yaani kwanza hata sijui ilishindikana ili nini. Kwanza wao ndo zao lilokuwa la pekee la ukweli. Zote zilikuwa amna amna kapo. Mimi na Bravo nilikuwa kapo ya Lil na ambayo tulikuwa tunapendana. Ya ukweli. Umeelewa? Mm. Mimi na Bravo kushindana ni maisha tu. Sio mambo mengine. Mm. Yeah, maisha yeah. sawa mm. yule huyu huyu anaitwa Baraka Baraka Michael mm. yes alikuwa akinipigia sana na akaniambia ukimuona au ukiwasiliana naye mm. msalimie mhm nashukuru <laughs> nipate salamu eh, zake yeah, yeah. bado upo Mtwara sijajua yuko wapi ila mara ya mwisho aliniambia upo Mtwara ah okay eh nikamuuliza akaniambia mm Nikamwambia wewe kwani uangalii mtandaoni hakuna kitu mimi mwenyewe nipo kama wewe vile na nikimpigia Baby naye nakumbuka nilikuwa nakupigia uniambie ukweli Baby naye ndoa lini? Tumesogeza mbele kidogo ulisema tarehe 14 ikasogea tumesogeza mbele kidogo mwisho wa mwezi. Baby naye ndoa lini? Nikiuliza hakuna majibu ya kueleweka. Yeah, hamna majibu kwa Ila nashukuru kwa siku leo tumepata majibu. Hamna ndoa wala harusi. Mara ya mwisho kabisa nilipozungumza naye nakumbuka alinipigia tena ilikuwa usiku kama mm. saa nne hivi naenda saa tano. Mm. Tukazungumza maongezi yake yote yanakuaga kwa Baby Naye. Hmm. Nikamwambia brother, ukati ah, tamaa. Akaniambiaje, naomba namba yake. Mm. Kuanzia pale sasa nikawa nikikupigia ili nipate idhini ya kutoa namba, wewe ukawa upokei tena. Yeah. Yes. Na ukawa unitafuti ukikuta missed call. Yaani acha, yani ndugu yangu yacha tu. yani ningekuwa mtu mtu mtu mwingine ambaye udhaifu. Mm. Angekufa, angekuwa nalazwa kwa sababu jambo liko sio dogo. Lakini bado hajaoa. Sikuwahi kumuuliza hilo swali. Na kingine cha mwisho alichomalizia mm. akaniambiaje ukionana naye basi kama kwa sababu nilimwambia namba kutoa bila idhini ya mwenyewe siwezi. Ni kweli. Ehe. Akaniambia basi ukionana naye naomba kadiri ya utakavyoweza mbembeleze mpaka akubali niongee naye kwa sababu aliniambia hata ukataa nikamwambia mimi sijui bado na hapa ujumbe nimeufikisha kama ulivyo anaomba aongee na wewe. <laughs> Sawa, mpigie. Unajua unasema unasemaga unasemaga kataa neno usikatae wito, si ndio? Mm. Huu ni wito. Mpigie. Huwezi jua saa nyingine anataka kunipa madili issue fulani fulani, huwezi jua. Sawa. Yeah. <laughs> kama makonde wa watu mm. Anapambana anasema ukionana naye tu nataka kuongea na mimi. Nataka ongea na wewe. Waniruhusu niweke loud? Weka loud msikie. Sawa. Hello brother. Hello. Salama mzima? Salama mzima. Bila mzima. Naambie Mr. Kevin. Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Ah. Naona umeniweka loud speaker. Nakuweka loud speaker kwa sababu gani kijana? Sinasikia sauti inajirudia. Hapana, sijakuweka loud speaker. Uko wapi? Ah, niko zangu kutanda ndogo. Ah. Vipi, kwema? Kwema kabisa. TV. <laughs> Mambo gani umeangalia ya mwisho? Eh? <laughs> Mbona amekata? Eh? Naona simu imekatika, sio imekata. Au haina Ngoja kwanza usiseme haina hela. Kwa nini isitoe taarifa? <laughs> Usicheke bebi naye, unacheka nini? msaada wako halitoshi. Ah, ah, sitaki kufanya hivyo, ngoja kwanza. Au siapige na yeye? Ngoja kama kupiga atapiga. Angejua niko wapi. Mm. Eh. eh ananipendaga tu. Nahisi. Ah, acha Mungu katita macho kidogo. Nahisi. Japo sina waki kwa sababu gani? Mm. Mtu hawezi kuwa kila siku yeye anamuulizia mtu mmoja tu, mtu mmoja tu. Jamani. Eh, alafu anaulizia ndoa tu, ndoa tu. Da. Basi alinipendaga kweli. na wewe bila huruma. Hawaje kipindi kile wanaume walikuja wengi. Sasa huwezi kujua yupi mkweli. Yaani kipindi kile kwa wengi. Mm. Huwezi kujua yupi mkweli. Mbali mbali na Bravo. Mm. Au kwa nilikuwa nanunua dakika, unisamehe. Mm. Mbali na Bravo. Hakuna mwingine ambaye ulimwamini ukiachilia mbali Bravo? Hakuna. Yaani Bravo nilimwamini sana. Mm. Yeah. Yeah. Na Bravo ulikutana naye kwenye kipindi. Halo? Halo? Mama, nakusikia. Naona nili, niliishiwa dakika. Ah, wala. Ndio ndio. Nikajua mtandao wetu, mama, mtandao wetu inacho. Nawe mwenyewe hata hujapiga brother. Ah sawa sawa. Ah, Nilikuwa nataka nakupigia hapa. Mm. Kwa sababu akipiga na naona kama mtandao vile unasumbua. Eh. Ah. Ndio. Eh. Ulikuwa unasema unaona mambo yetu? Ah, naangalia na sana na nyene. Eh. Sawa sawa. Eh. Da. Alafu bwana Eh. Kazi yangu sasa saifanya lini jamaa? Yaani kazi niokupa naona ufanye kabisa huyo mwanamke mimi nakupenda wewe. Unaonaje kama mimi masiala? Yaani kuna siku nimeona sijui nani yule tu anafanya kwangu ya, ya ndoa sijui nini ai Ndo ukawa unaniuliza wao ah, nilichukia nimeingia na gaza eh, ila nimeona mwisho kama ndo wenyewe haipo hivi. Sasa Mungu mkubwa Usiseme Nikwambie kitu sasa, taarifa zilizopo chini ya carpet, taarifa zilizopo wapi? Mimi nikwambia mpango mzima, ukikutana naye sahihi ukutana yani force mm. unavyojua wewe ukutane naye, yani ukikutana naye tu mm. nipata niongee naye mwenyewe mm. Sasa hmm. taarifa ambazo nimezisikia chini ya carpet eh, wanasema umaarufu ni, ni, ni mzigo wa mwiba, sijui ni taji la miba, mimi hata sielewi vizuri, ila umaarufu tu ni mzigo, si unaelewa? Na yeye baada ya kutembea na bango, ule umaarufu ambao aliupata ukawa kila sehemu akipita, mambo ni mengi na vitu vikawa ni vingi kidogo, akapata changamoto kadhaa kadhaa. Baada ya pale, alichokiamua aliamua kufunga ndoa ya kimya kimya Sawa. Eh, sasa wewe mpaka wanafunga ulikuwa wapi? Mimi nimekwambia muda mrefu nitaidi kukutana naye, mimi ningeweza hata kuongea naye mawili matatu, hata hiyo ndoa yenyewe eh, Lakini sawa, haina shida, mimi hivyo hivyo. Wewe nitaidi tu kukutana naye, naweza naye mawili matatu hata akanielewa mada. Mke wa mtu huyo brother sasa hivi. Amekuwa mke wa mtu. Sasa. Ah. Eh. Ah, uh, labda baadhi ya watu wengine, lakini Dayoni mwanamke nimempenda sana. Wewe mwanamke mzuri mzuri sana, yaani mpaka nikawa nashangaa huyu mwanamke kweli, jamani, anatafuta mume kweli. Ah, mwanamke mzuri, chombo cha mama Pole sana sasa. Kwa sasa hivi anakaa wapi? Sijui sijui huyo mwanaume aliyemuoa sijui ni mtu wa wapi. Kwa sababu mimi mwenyewe sikualikwa, ilikuwa ndoa ya kimya kimya, nimekuja kushtuka tu kwamba tayari kitu kimepita na ni kupitia status tu aliposti. Na haikukaa muda mrefu akaifuta, nikaja kuiona kwa sababu mimi natumia WhatsApp GB. Ah, mm. Pole sana brother. Ni hicho tu ambacho nilitaka nikwambie kwa leo. Eh, wewe uko umesema uko Tandai Mtwara Tandaimba? Niko Mtwara lakini Mungu akijalia uzima. Mm. Sababu na mishemishe zangu ndani ya wiki. Mm. Naweza nikaja hata Dar es Salaam kidogo kutembea. Tukakutana tukapeana kwa mambo mawili matatu. Mm. Eh. Sasa tukala tukatulia mambo mengine yakaendelea. Sasa nikwambie kitu. Mm. Utajisikiaje kama nikikwambia ile kazi ambayo ulinipa niifanye leo ndo nimeifanikisha? Ah, hebu acha masiara bwana. <laughs> Serious. Hebu acha ah, wewe bwana masiara mengi, wewe masiara mengi. Kweli kabisa. Kuna muda unatakiwa mtu uwe serious, sio muda wote ni masiara. Hapana, leo nimeifanikisha. Wewe umeniambia kaolewa, sasa hivi sema mkuta wapi? Asi nilikuwa kurusha roho brother. Nilitaka ni, nielewe tu kitu fulani hivi nimeshakielewa tayari. Ah? Mm. Sasa Ah, sasa si nilikuwa najaribu kwanza ku, ku, yani nilimwambia kama ambavyo umeniambia kwanza ili nijue nione mwenyewe atareact vipi. unakumbuka mara ya mwisho ulivyotolewa nje nisiseme kufukuzwa na alishasema hataki wa Makonde. Ah, ah, mm. lakini kuna mazingira kumtengenezea akakupenda. Hata watu wanaoa unaweza mm. mwanamke hata kukuona, lakini wewe kila siku unapokuwa naye kwenye maisha anakupenda, baadaye upende hata ule mpenda yeye anakuzidi, basi tusifanye story iwe ndefu, naona uniamini mm-hmm. Nipo naye hivi ambavyo tunazungumza na kila ambacho nimezungumza amekisikia na yote uliyozungumza wewe amekusikia vile vile. Ah. <laughs> si, si ulikuwa unajiachia huyu hapa, ngoja nikupe uongee naye. Hello. Yes, hello. Habari? Safi. Ni naye mwenyewe? <laughs> ni naye. Ah, nashukuru sana sauti yako. Maana hii sauti wewe kama kulala kwa Jamani, za siku. Za siku nzuri tu maisha maisha Mungu anasaidia kabisa, sema da, yani niliishi hata siku naondoka nipata mm. namba yako kusumbua Yani <laughs> Mungu Mungu ni mwema kwamba leo inawezekana tena kusikia hata sauti yako, najua nitaonana na wewe. <laughs> sasa bado hujaoa cho? Ah, sijaoa. Okay, unasubiri nini? Ah, wajua kuna maisha kuna muda mtu unafikiria kwa mwanamke ambaye kidogo anakuwa na hata kama hana vingi, lakini ana uwezo wa kufikiria kupata vingi. Okay. Unanielewa? Yeah. Kwa nilivyokuona nimekuona mtu fulani ambaye una mawazo sana eh, ya kimaisha kuliko watu wanaofikiria kwa sababu kitendo cha kusema watafuta mume alafu unajitoa hivi yani, yani kizakizaki usoni watu wakuona hivi, nawe yani ni tukio ambayo yani unaonyesha una ujasiri naamini ujasiri wako ndio ulio upenda, kwa sababu hata siku unaweza ukafika hata nyumbani eh, ukaonyesha ujasiri. Wazazi wangu hawana hayo, mimi nitapata jasiri, ndio ninachopenda. Ah, nashukuru sana. Sasa hmm. ba haishi kama wiki hii ningekuona hivyo, kwa sababu wiki hii naweza nikaja tena Dar es Salaam huko, kuna mipango yangu fulani ya kazi mm -hmm. kwa nikija huko, yani chonde chonde naomba nikuone Karibu, mimi nipo ah. Buza. Ah, kwa Buza. Mhm. Ah. Kevin jamaa siku. Mhm. Jamaa mcheshi mcheshi, sema mwambie mambo yake sio mengi bwana. Nipe namba yako kwa sababu mimi kila nikimwomba namba nampigia. Hiyo je kwambia kwamba muda mwingine sometimes unaweza kaa ananipigia simu nakuwa nipo busy. Sasa maybe kipindi ananipigia simu sipokei, labda ndio alikuwa anataka niambie. Ah, basi sio mbaya, mwambie tu akupe namba yangu na unitafute, kwa sababu mimi si lazima nije kunitafuta, yaani make sure kwamba nimepata namba yako leo. Haya, nimemruhusu atakupa. Ah, sawa sawa. Asante. Mimi yaani mengine Haya poa, asante. Haya, Ah sana. Haya. Mr. Ah, jamaa sana. Eh? Yaani Ah, eh? Ah, Bado ipo loud brother. leo vile pole. Ah, mimi ni Naam. Mimi nimejitahidi. Eh Hongera sana. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu tu kwa sababu mimi mwenyewe nilijitahidi lakini hatimaye leo ndo nimefanikiwa sasa kitu kimoja, nimewambia namba yake anipe kupitia wewe, kwa sababu ulikuwa unasema huwezi kunipa namba yake mpaka umtafute akubali. ruhusu namba, nitakupa brother. Haina shida. Naona umeogopa kuuliza kama ni kweli ndo ilifanyika kimya kimya. <laughs> ndoa <laughs> tunaweza tukaonana. Ehe. basi naye kwa mambo mengine Siwezi ndoa tena. nikawa mwenyewe. Sasa kama kama ni kweli ameshaolewa itakuwaje? Na wakati hata kumuuliza hujamuuliza. Tuachane na hayo. Tuokoe muda kidogo. Mimi nikushukuru, mimi nimejitahidi kutekeleza tu kama ambavyo ulivyoniomba, na kwa idhini yako tu nikwambie hapa ambavyo tunazungumza ni, ni katika kipindi pia. Kwa hiyo na kipindi hiki pia tutakirusha kwa sababu mwanzo ulionekana na watu wakakuombea wakaomba yeye wakaomba akukubali na wakamshangaa kukukataa kwa kigezo cha cha kuwa makonde na vitu vingine. Kwa hiyo leo pia ambapo nikiwa nazungumza naye nimezungumza naye katika kipindi na yeye haya yote ambayo umeyazungumza na yeye kazungumza yamerekodiwa na yataruka hewani. Unaruhusu? <laughs> Basi sawa. <laughs> sawa sawa brother, nikutakie wakati mwema na kila la heri. Asante sana. Haya, asante. Mm, takambishi. Umekata? Eh, nimekata. <laughs> Eh. eh. Uh-huh. tangu mwaka jana. Ndio. Eh, sasa kuna watu wengine wakati tamaa jamani. Mungu ambariki kwa moyo huo bado ananipenda? Anajua yeye. Mm, okay. Wewe umeonaje? Okay, akija nitaonana naye. Nitamsikiliza. Mm. Yeah. Una, na wewe uturuhusu akija basi kwa sababu hapa nikitoa mawasiliano na maana imeshakuwa ya kwenu. Ina maana atakapokuja nikuombe basi na mimi niwepo. <laughs> <laughs> Tupate mrejesho. Haina shida. Haina basi sawa. Mm chochote kipi ambacho kipo katika plani zako kwa watazamaji wetu waweze kukifahamu? Napenda kuwachukua nafasi wale wote ambao walinichangia wakajitoa kwa roho moja kwa ajili ya harusi yangu. Naomba mnisamehe sana kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Unajua katika maisha Mungu anapanga hili wewe unapanga hili. Sisi binadamu kila siku tunapanga siku kufanikiwa. Lakini Mungu kama hile sehemu ambapo umepita ume, ume si yako hatakutoa lazima. So naambiwa nisamee sana kwa sababu sina uwezo wa kurudisha. Nilichangiwa kama milioni tatu. Umeelewa? Gaoni, magoni nimenunua ma, ma, matatu. Gaoni la kufunga ndoa kanisani shera, gaoni la kuingilia ukumbini pamoja na gaoni la zawadi. Umeelewa? Viatu, masuala ya nywele, masuala vitu, pia vitu vya kuvaa, vote nilikuwa nimefanyaje? Nimenunua. So Nipo kwenye kamera ya Tik TV, naomba mnisamehe sana, lakini wote nawajua na kuwafahamu. Tuombe dua kwa sababu mimi nitaka itokee, Fred itokee itokee, lakini Mungu mwenyewe huwezi jua. Lakini kwa sababu ninao majina yenu na nao namba zenu, siku yoyote ikitokea baby naye ikafunga ndoa, hauto hauto hautotoa tena nini? Hautotoa tena mchango, bali moja kwa moja utapata kadi. So pia napenda niwaombe samani na Watanzania ambao niliwaahidi kama nafunga ndoa na vyombo vya habari kiukweli ndoa haikuweza kufanyika na sijui kama nitaweza kufunga ndoa leo wala kesho. Issue imeshindikana. So tuombeni dua na wapenda sana sana. Asanteni. Nikushukuru sana. Asante. Ni nimalizane au niseme tunaagana na Baby Naye kwa aina hiyo. Sina la ziada, nikukumbushe tu katika hiki ambacho kimefanyika tutajitahidi na Baby Naye katuahidi. Yeah. Ikitokea basi tutakuletea <laughs> yani mimi kichochote ninachokifanya lazima Watanzania wajue.